ოკუპანტი ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირია. უნებრივია ის ცდილობს საკუთარი რაღაცა პოზიციის გამართლებას. ის გეუბნება რომ მე რატომ ელაპარაკები? აი ეს სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფოა. მიდი და იმას მოელაპარაკე საზღვარზე. ჩვენ ხო ვერ მოელაპარაკები ჩვენს ნაწილ საზღვარზე. მთელი დასავლეთის სამყარო რუსეთს მიიჩნევს ქართული ტერიტორიების ოკუპანტ ქვეყნად. ვсё, გასაგებია ახლა კარასინი აბარასიტყვის. კარასინი